Сегодня мы будем делать вяленые помидоры. В нашей семье вяленые помидоры все очень любят, потому что мы их можем использовать в салат, в бутерброд, в рулеты из лаваша. Ну и везде, где душа пожелает, мы их добавляем. Для этого нам нужны помидоры, желательно сливки, так как они более мясистые, и во время вяления у них остается помидор, то есть он не высыхает во время приготовления. В моем случае мы используем 2,5 килограмма помидор. Для начала нам их нужно помыть. Дальше мы их разрезаем на половинки. Вырезаем этот хвостик нижнюю часть. отдельную посуду мы вырезаем сердцевину, которую мы потом можем использовать для приготовления кетчупа. И оставляем только сам помидор без середины для вяления. Так, мы почистили наши помидорки, вот наши серединки, наши половинки. Дальше берем противень, закрываем, вкладываем наши очищенные половинки. Вот мы выложили помидорки. Теперь слегка присыпаем их солью. сахаром. Дальше берем травки. У меня итальянские, можно прованские. Притрушиваем наши помидорки травками. И сверху сбрызгиваем оливковым маслом. Все, наши помидорки готовы. Теперь мы засовываем в духовку кладем духовку на 100 градусов на 3 часа. Периодически проверяем их и переворачиваем по необходимости, чтобы они не пригорели. Вот наши помидоры после двух часов готовки. Нам их нужно перевернуть. аккуратненько, так, чтобы они... И с другой стороны немножечко привялились. Ну вот я их перевернула и засовываю обратно в духовку еще на часик. Вот наши помидорки готовы. Мы их достаем. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно, чтобы они остыли. И почистить их и сложить в баночку. Ну вот наши помидорки остыли, и можно приступить к финальной части. Мы их вначале чистим. Снимаем кожуру. Она уходит очень легко. Дальше берем баночку, предварительно ее надо было обдать кипятком. Крошим сюда один зубочек чеснока. Насыпаем на дно травки прованские и выкладываем наши Периодически слои пересыпаем травками и заливаем оливковым маслом. И так, пока наша банка не будет полностью укомплектована. Вот получилась такая баночка с помидорами. Закрываем крышечкой и храним в холодильнике. И кушаем по мере необходимости.